کوئی جیسے ہر ورگ سے حساب سو روپیہ کوئی شرکت کے جیسے سے حساب سو روپیہ سردار پردیپ سنگھ سنگھ کی سرپنچ سرپنچ نے انہوں بہت سارا لیا گیا ڈاکٹر صاحب صاحب دان کرائے گئے چیئرمین سردار بھٹا سنگھ صاحب جی انہوں نے بہت سارا مال بھیجا گیا ہے سردار سردار ہرجیت سنگھ جی بہت سارا مان کیے تھے ہر پہلے کو سردار میٹ پہلے ارداس کرو گے سردار جیسے دار میٹ سنگھ صاحب جی انہوں نے بہت سارا مان ہے سردار سکھوندر سنگھ صاحب جی انہوں نے بہت سارا مان ہے اور گروپ کی اچھی سنگتا وجہ بہت سارا مان بھیجا گیا سردار بلدیو سنگھ جی سردار گربخت سنگھ جی میرا چھوٹا بھی بریان سنگھ کا لہر سنگھ کا چنڈی انہوں نے جس نے مان ہے پنجاب ملیا میں ہوئے دو کلتا سانیا کر لگیا ہوں بہت कभी खड़ा ¡Nadie!